Доброе время суток, с вами Конструктор, и мы продолжаем видеоурок по созданию серверов в CSGO. Так, в прошлом видеоуроке мы создали сервер, мы его запустили, мы смогли на него зайти, поставили админку, установили там какой-то плагин один и вроде установили карту. Почему вроде? Потому что я кое-что забыл сказать. Сейчас в этом видео я исправлю ошибки. Так, для начала что нам надо? Вот, мы запустили сервер, да, мы все готово, есть админка, ну, нам надо поменять на нем название чтобы это сделать, надо зайти в КФГ и сервер КФГ. Ищем тут на букву С. А, блин, было ж только что. Вот, сервер КФГ. Так, я тут уже побывал. Сейчас по объясню, что тут. Хостное название сервера. Я назвал просто CSGO. У меня нет никакой фантазии. Так, исследовал true это Connect хостинг На MyArena он узнается вот здесь. Он нужен для быстрой загрузки файлов. Если он у вас не указан, то игроки будут несколько лет грузить одну какую-нибудь музыку, например, с плагина. Aircon. Паспорт надо установить. Пригодится позже нам. SV паспорт. Пароль на сервер. Если вы хотите, чтобы на сервер никто не мог зайти или поиграть там с кем-то вдвоем, ставьте пароль, сохраняйте. Если вы хотите, чтобы зайти мог любой, ничего не вставляйте. Все, готово. Так, вот у нас сервер есть. А, насчет карты, да. Когда загружаете карту в Maps, либо уже удаляете отсюда ненужные, да. вот удалю отсюда все, оставлю пока чисто VP Lego где она у меня тут была. Остальное я просто удалю. То просто надо будет обновлять конкурент хостинг. Обязательно будет обновить. Когда добавили карту, чтобы она у других игроков загружалась. Все готово, все обновлено. Ну что, идем дальше. Нужно нам сделать какие-нибудь настройки на сервере. Для этого переходим в КФГ и ищем GameMod Custom Servers. Ну, это для обычного сервера GameMod. Если у вас там Deathmatch, то, соответственно, идете в Deathmatch, настраивайте там. Тут всякие команды, которые сервер будет, и настройки. MP by time, время на закупку, ну, у меня как стоит карта AWP Lego 2, там закупка вообще не нужна. ноль. Ну, ВП тайм-лимит, это у вас будет карта идти по времени. То есть, соответственно, через 40 секунд у меня будет меняться карта. ВП раунд тайм, ой, ВП макс раунд. Если стоит 0, то будет идти по времени. Если поставить тут значение, например, 15, то через 15 раундов поменяется карта. Тогда надо ВП тайм лимит выставить на 0 если бы остали раунды. СВ Алтак, Элвотес, Д так, разговор мертвых включить, Гнор радио включить, ну и так далее. Настройки понятные и легкие. Если что непонятно, прогуглите. Сохраняем. Все, готово. Дальше. Давайте поставим на магазин, на сервер магазин. Идем на HellMod и листаем ниже плагин для Source Mod Shop. Для начала вставим ядро основное, без него ничего не получится. Нажимаете скачать и соответственно закидывайте на сервер. Я уже этого качал, поэтому цифра 3. Открываем. Шоп и аддон с КФГ просто закидаем сюда. У меня на сервере уже все стоит. Ну, при вас сделаю еще раз. Да, для всех. Таким же принципом я закинул шоп хоп ничем не отличается. и Shop Money Distributions моду для выдачи кредитов автоматических. Тоже скачиваем. М-м, More Colors. Тут уже нет папки аддонс, нет папки кафе. Для этого мы делаем, идем вот, идем в аддон source mod и закидываем пап файлы сюда также они не стоят и закидываем заменой. После этого перезагружаем сервак, ну или запускаем. И заходим на сервер и проверяем, все должно работать. Также давайте закинем плагин для питомцев. Тут он где-то был. Ну, он мне не нужен. А вот, Shop Pets. Питомцы. Магазин. Прикольная вещь. Ну, я закину, пожалуй, свои. Вот у меня питомцы магазин есть. Кидаю папку адванс. Не для всех. Я кто уже закидывал. И материал с моделей тоже закидываем. Я их не докачал. После того, как закинуться модель, нам надо будет обновить FTP обязательно. Есть текстовый файлик загрузка.txt. Нам надо будет его скопировать и добавить загрузку. Для этого source mod config shop идем сюда. У нас тут нет файлика на загрузку файлов. А жаль. Когда мне такого нет, я беру, просто качаю shop skins. Addon source mod. Идем сюда. SMX-то плагинс уже объяснял, SP исходник, skins.txt это а, настройки скинов, это все конфиги. Конфикс, шоп, как мы закидываем магазин, значит у нас конфиг будет шоп, папка. Закидываем сюда, и skins доволанс тоже это сюда. Питомца закинем skins доволанс.ру, ой, skin доволанс.txt чтобы скачались наши питомцы. Обновим FTP. Не помню, обновлял или нет. Перезагрузим сервак. Посмотрим, что из этого вышло. Сейчас же в этом видеоуроке я попробую добавить один скин. Объясню вам. как это делается. И на этом видеоурок закончится. Итак, идем в гейм банана. Найдем какой-нибудь скин. Баг отсутствует. Дошло с террористов. Все работает у нас. Кстати, шоп бахнуть. Солнце. Вот ну, мой питомцы, мой пак. Вот мой питомчик. Хотите, чтобы я выложил свой пак питомцев следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Так, давайте загрузим какой-нибудь питон скинчик. Ну, да, Doom Slayer. Slayer. Сейчас его закинем. Ну, Сейчас модель сразу в корень. Открываем hatches.txt, это наши пути загрузок. Мы ну, их также будем использовать для настройки. Вот этот путь .mdl. Эм Если тут нет слова arms, значит это просто путь к самой модели. Модель до террориста. И для КТ одну и ту же будем использовать. Пойдем модель с arms. Путь руки. Также для террориста и для КТ одни одинаковые. Стоимость кредитов 10 тысяч Э, стоимость золота нам это не надо <clears throat> именно у нас у нас нет золотого шопа продаваем золото тоже нам не надо и продаем за 5000 анимация скина надо припухать припухать строительский не надо шанс упадения предмета длительность использования скина 0 навсегда меня это все устраивается сохраняем так Сейчас у нас закинется это. Надо будет загруз... за... закинуть эти файлы в пути загрузки. Ну вот загрузилось. Теперь идем addons. Source mode config shop skins downloads. Оставляем сюда загрузку этого скина нашего. Идем на арену обновляем контент-хостинг. Рестартаем сервер. И заходим на него. Это можно закрывать. видим, у нас качаются модельки наши. А если все зеленое в консоли, значит все успешно. Значит все сделали правильно. Ушел. Купить. Скины появились. Скин один. Превью. Вот он. Наш скинчик. Как он выглядит. Сейчас мы его купим. Видите, у нас поменялись руки. На этом все. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ожидайте следующего видео урока. Там мы будем устанавливать VIP статус.